здравствуйте, дамы и господа. Это еще одно такое видео перед э, серией видео, которые я выложу. Просто пока это подготовится, это время. Там серия. А, пока одна очень важная вещь, которая нуждается э, в огласке для всех. Э, итак, внимание, внимание, внимание. Все продавцы с э, рынка Троещина, Троещинский рынок в городе Киеве. Это основное для вас сообщение. Ну, также для других э, базаров. Базар юности, базар на окружной, для многих базаров, короче. Э, советую это видео сделать репост э, своим знакомым, друзьям, у кого есть продавцы э, на разных лотках, киосках, базарах. Э, если вы продаете одежду, вы очень э, подвержены будете этой схеме, так как э, мне стало известно, что у нас э, начала действовать группировка мошенников в Киеве. Схема их развода заключается вот в чем. Теперь давайте представим, чтобы понять всю эту схему изнутри. Э, представьте ситуацию вы ну, продаете, к примеру, джинсы. К вам подходит э, парень, возможно, с девушкой, можно сам. И рядом вроде как, э, ну, он вроде как не один, вроде он с, э, с ним еще вроде один друг. Но тот друг не разговаривает, он просто смотрит рядом какие-то другие вещи. А тем временем, ну это вы так вот, как продавец, наблюдаете такую картину. И этот парень вроде как с девушкой начинает выбирать джинсы. Говорит, ой, мне вот эти нравятся, да, наверное, типа возьму, как их померить. Типа а, э, вы, конечно, предлагаете их, ну зайдите ко мне, вот сюда, тут есть примерочная, померите. Он, нет, эти знаешь, э, давайте я пойду себя сейчас в машине померяю, мы посмотрим со стороны, если все нормально, тогда типа я вернусь и заберу эту вещь. Э, говорят, хорошо, ставьте залог, сумму не понравится, принесете, я вам верну залог. Э, человек этот достает 100 долларов, э, к примеру, джинсы там стоят долларов 30. Он достает эти 100 долларов, э, дает и говорит, пусть у вас полежат пока вот 100 долларов, э, я как раз разменяю другие деньги. сейчас э, я их померяю и приду. И начинает как бы отходить. Блин, ну, надо держать, разговаривать. Надо было запрепить, ладно, не важно уходит с этой девушкой парень, этот тоже сразу уходит вслед за ним Проходит минут 15. И к вам подходит этот парень, который рядом с ними стоял, говорит, да, все нормально, нам подошло, давайте сдачу, я... мы берем эту штуку. Вы достаете, отдаете ему сдачу, 70 долларов. После чего он уходит. Проходит еще минут 15-20, возвращается парень с девушкой, с джинсами, и отдает вам джинсы и говорит, «Э, нет, они мне не подошли, давайте назад мне мои деньги. И вы, конечно, в шоке, какие деньги, я же вашему другу отдала только, только что, типа, 70 долларов. Парень, типа, девушка, что с ума сошли, кому вы отдали? Какому другу? Мы вдвоем были, с нами никого не было. Я не знаю, кто там рядом стоял, не знаю, кто там подходил, подходил. Мы с вами общались только вдвоем. И дальше ситуация может развиваться как угодно, хоть милицию вызывайте, что вы там не делали. Вы попали, и вам придется отдать эти 100 долларов этой парочке. И таким, ну, таким образом вы от этой схемы не будете защищены.